Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional. 8 horas 42 minutos e 10 segundos. No tempo de entrevista hoxe falamos da represión franquista nos estaleiros de Ferrol durante a Guerra Civil Española. Unha investigación realizada polo historiador Xosé Manuel Suárez conclúe que alo menos 38 traballadores do naval foron asasinados, pero podían ser máis, mesmo un cento. Fala con el Patricia Hermida. Xosé Manuel Suárez é unha das persoas que máis investigou sobre a represión franquista en Galicia. Só na comarca de Ferrol houve máis de 900 asasinados entre 1936 e 1975 e 38 deles foron obreiros dos estaleiros, mortos en execucións durante a Guerra Civil. Para coñecer todas estas historias estamos con Xosé Manuel Suárez. Bo día, Xosé Manuel. Hola, bo día. Que sabemos deses 38 obreiros dos estaleiros de Ferrol? Bueno, sabemos en principio o nome, apelidos, e eh, despois varía dun caso a outro. En algún caso, pouco máis que coñecemos que a súa, a súa vinculación cos estaleiros, coa Sociedade Española da Construcción Naval. En outros casos eh, sabemos máis datos, sabemos eh, estado civil, eh, afiliación ideolóxica, sindical, varía moito, eh, é que as fontes, eh, claro, estamos falando de aí 80 anos, pois desapareceron moitos, moitos fontes, entón nese aspecto hai moita variación dunhos datos dunhos represaliados a outros. E ao final pode haber máis de 38 asasinados? Sí, seguramente. Ahora sei que existe un libro de, da Sociedade Española de Construcción Naval que ten na Bantia, vamos, que podemos aí cruzar datos, non? para comprobar eh, entre a lista de represaliados que, que temos e esa lista de operarios que traballaban na, nos teleiros na Segunda República, seguramente vai, vai chegar a, a cerca do centenar. Probablemente se duplique ese número. Ferrol ten unha longa historia vinculada á loita obreira nos estaleiros, no naval, iso provocou unha maior represión. Vamos a ver, a, a represión foi ideolóxica, non? foi unha represión que non só se dirixeu aos traballadores, eh, tamén se dirixeu á pequena burguesía, digamos, a a profesores liberais, a persoas integradas eh, non que non era un extremismo ideolóxico, sino que era un, un centrismo republicano, non? como afiliados de Unión Republicana, afiliados de Izquierda Republicana, e desde aí hasta os anarquistas. Eh, está claro que ao ser eh, Ferrol unha base, unha base moi importante na fabricación de, de buques de guerra, eh, habría moitos obreiros, e desde logo os obreiros estaban, eh, a maioría estaban afiliados a, a sindicalismos eh, de, de UGT, de, da CNT. Pero, por outra parte, además, Ferrol eh, tiña unha gran tradición no, en canto ao Partido Socialista, foi a, das primeiras agrupacións de Galicia e a organización femenina, por exemplo, foi a, das, das poucas que se contabilizaron a, en España e a, un, a primeira en, en Galicia tamén. Entón, nese aspecto sí que hai unha relación, non? está claro que ao haber máis traballadores e máis compromiso ideolóxico a represión é maior, claro. E durante a posguerra continuou esa loita obreira contra a dictadura no, nos propios estaleiros de Ferrol. Os traballadores eh, comprometidos non? que había en Ferrol eh, seguiron a loita despois de nada máis eh, perder a guerra, digamos, a partir do 1 de abril de 1939 se foron organizando as partidas de, de fuxidos e nesas partidas de fuxidos eh, que en principio só pensaban eh, escapar da represión foronse organizando despois ideolóxica e militarmente con uniformes, con bandeira de Galiza, con bandeira de republicana, eh, cunha cunha vontade milita, militar de loita contra o franquismo, pois, eh, está claro que aí había eh, traballadores de, dos asteleiros eh, ferroláns, non? Estou pensando, por exemplo, eh, pois, o último o último guerreiro eh, en activo eh, da comarca pois foi Pancho, non? Que Pancho eh, de Mugardos pois era un traballador dos asteleiros. Está tamén Vilaboi, en fin, hai unha serie deles que foron moi importantes no, no tema da guerrilla na, na loita antifranquista, non? Que importancia ten esa guerrilla na comarca de Ferrol? A ti que selles unha memoria destacada a estas figuras? Destacada, destacada, quizás non. Non se pode decir que destacada. Home, hai libros de especialistas e hai, hai publicacións como as de Bernardo Maiz, pero tanto como de destacar esa memoria... A nivel institucional, cero. Sí, desde logo está claro. Ainda estamos intentando quizás eh, ir á Segunda República, ¿no? a ver como a Guerra Civil e a guerrilla eh, ainda está aínda por detrás dese recoñecemento, non? E que recoñecemento se pode facer a eses 38 nun principio obreiros asasinados nos estaleiros, o comité de empresa fixo un homenaxe outro día, os traballadores de agora eh, elaboraron unha placa, pero de aí a poder colocar a placa no muro dunha instalación que pertence a defensa ainda é complicado, non? Sí, a mí non me gusta falar tanto de 38, non? porque iso vai aumentar eh, con toda a probabilidade En canto a esos temas, claro, xa unha cuestión legal, non? Eu entendo que nadie se debe ofender por, por dedicar eh, unha placa con nomes de persoas que foron asesinadas non? Por, por defender o, a Constitución de, de 1931. Desde o meu punto de vista, eu non entendo que haxa trabas a iso. É recuperar a historia, recuperar a, saber o que pasou, saber o, este terreo que pisamos, non? que era que é o Ferrol, o Ferrol que, que no que xogaba eh, Francisco Franco e os seus irmáns, pois que despois sufreu unha represión, é, é coñecer o, a historia, non? Non hai rencor neso, hai, hai máis ben ao contrario, é unha, unha, unha homenaxe eh, pois, de dignidade, non? De, de recuperación dos, dos mellores valores da, da nosa sociedade, penso eu. Estamos precisamente na Praza de España. Tai moi poucos anos aquí estaba a figura de, do ditador de Franco. Paradóxicamente, eh, a pesar de que era cidade natal de Franco, el aplicou igualmente a represión. Sí, sí, sin duda. Incluso hai casos hai casos, pois, por exemplo, un caso que estudei no, no libro Armas para a República, do, do caso do barco Mar Cantábrico que a tripulación veuse, veuse detida aquí, non? apresaron o barco e estuveron detidos e eh, condenados a maior parte a un, 16 a morte e, e o resto a cadea perpetua ou a elevadas penas de, de cárcere, pois un, do, un dos oficiais que, que ía no barco e que foi fusilado, el era valenciano, a súa muller vive en Valencia, pero a súa muller era originaria de Ferrol, e, e era unha compañeira de xogos de Francisco Franco. E, e, claro, o, o oficial intentou por todos os medios facer valer esa para defender as, vamos, para salvar a súa vida porque estaba condenado a morte pa, e, e non llevar de nada esa amizade da da época da infantil e da época, e de familias, non? que tiña a familia da muller coa familia de Franco. Por exemplo, Francisco Franco pois, decidía a última hora quen se lle comutaban as penas e a quen non. E no caso, por exemplo, de, de Amada García, de Mugardos, ela fusilaron por, decisión, por decisión dele, ao final, el puido salvar. Salvou, sin embargo, a outra muller que estaba tamén condenada a morte na mesma causa. Eh? E a ela non, por ideoloxía comunista. Non a salvou por eso. Eh? A outra non pertenecía ao Partido Comunista, Amada García sí pertenecía ao Partido Comunista, entonces as cuestións locais mm, non contaban para Franco. Xosé Manuel Suárez, moitas grazas por estar con nós en Radio Nacional de España e moitas grazas por contarnos estas historias. Gracias, gracias a ti, gracias.